才上小学就有男朋友了，是不是想变好看一点，让他更喜欢你啊？小丽说：“不是他太讨厌了，我要像你这样化个妆，吓死他。”有一天在军中，班长问：“谁喜欢音乐啊？”向前走三步，于是有六个士兵站了出来。 班长说：“很好，现在请把这架钢琴抬到三楼。”小东跟小西聊他最近的烦恼。哎，我下礼拜要去见女友家人，他爸是警察，我该带什么给他爸比较有诚意啊？小西思考了一下，说。 带两个通气饭，带两个通气阀。带两个通气阀。小黑的车跟小白的车擦撞，双方都下车查看。小黑说：“我们和解吧，反正没什么问题。”小白看完自己的车后，也觉得没问题。 于是从车上拿出一瓶酒，说：“来，既然我们的车都没什么大碍，那喝点酒压压惊吧。”小黑喝了一口，递给小白说：“那你也喝一点吧。”小白很奸诈的说：“我等警察看过后再喝。” 小白开车经过一间彩券行，想用小黑赔的钱来买刮刮乐碰碰运气，结果就刮到一台 BMW 了。小白马上 Google BMW 前门的价格，因为他想知道要赔多少钱。 小鸡问妈妈：“为什么人类都有名字，我们却被统称为鸡？”母鸡回答：“人类死后，全部都被称为鬼，但我们死了都有名字哦。”小鸡问：“是什么名字啊？”母鸡回答：“香菇鸡、烤鸡、炸鸡。”小杰的女朋友叫朱静。 有一天，小杰带他回乡下给妈妈看。到家之后，小杰说：“妈，猪进来喽。”小杰的妈妈说：“嗯，猪进来了，就把它赶出去啊。”就把它赶出去啊！就把它赶出去啊！大吉单身了很久，去拜月老庙，向月老祈求。 请把我变成能让天下女人尖叫的样子吧。于是月老把大吉变成一只蟑螂。小天在厨房发现了一只蚂蚁。 突然心血来潮，在他面前放了一颗糖，蚂蚁碰了几下就跑回家呼叫同伴。此时，小天马上把这颗糖藏起来，因为小天想让他的同伴觉得他是个骗子。可乐跟冬瓜茶在冰箱里聊天。